Ik doe nu deel van mijn niggas. Yo, het eh, eh. uh-uh. eh, is jaren na Kan niet mijn laatste wish, ik weet die. Ik kan niet mijn laatste wish. Kan niet mijn laatste wish, ik weet die. Ik kan niet mijn laatste wish. Ga niet. Mijn nikkers zijn niet idol. Ik heb die trains zoals zo. Hoe Ik kan zijn niet idol. Ik doe mijn kill meisje afzij. Je gaat nikken zijn niet ijdel. Kijk aan mijn hoek op mijn lijf. Oh, oh, oh, zijn niet ijdel. Ik is die ijdel. Oh, oh, oh, die ijdel van die ijdel. En 77, jij bent mijn bij die boos ah. Te vat ik je los en toch een je van mooie goal Zij Ze kan je dromen ga de je kan nog een bal Ze zetten honderd en ze wees voor jou aan de nul Als politie en onkomen blijven, je kan hem stil Trap bloed, ik ben woord en een bijbel Is gekoppeld, maar ik heb party van de kabel Ze kan doodgaan, dus het is een no fijn Neem mijn laatste wish, ik weet die Ik kan mijn laatste wisje. Uh -uh. Kan niet mijn laatste wish. Ik weet niet. Dit gaat niet mijn laatste wisje. Ga niet. Van niks aan die idol. Ik heb die trenches gezakt. Oh shit. Ik is aan die idol. Ik wil wel kill myself zat. Van niks aan die idol. Kijk aan mijn noek op mijn laag. Ik is aan die idol. Ik is die idol. Die idol van die Ik niet alles doen. I smile, kan niet stemmen, zoals ik hier idol. In is een idol, maar Die eyes oh, oh. om mijn adem, hij is mijn titel. Trap door de kom, fucker. Ik kroeg aan haar bannenkot en viral. Gaan naar de blauwe, ik zie idol. Kan die mijn laatste wish, ik weet die. Ik kan die mijn laatste wish, kan niet mijn laatste wish, ik weet die. Dit gaan niet mijn laatste wish. Want ik is aan die idol, ik heb die trainers gezaaid. Ik is aan die idol, ik heb een keer meisje afzaaid. Want ik is aan die idol.